ಲಕ್ಷದ ವ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ವ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಹೋಗಿ ನಂಬಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ವ್ಯೂಸ್ ಹೊಡೆದಿರೋದು ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಗೆ ನಾವಿವತ್ತು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ಜೊತೆ ಸೊ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಬಂದು ತುಂಬಾ ವಾರಗಳಾಗೋಗಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಎರಡು ವಾರ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ನಾನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕೈದು ವಾರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆನೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಗೋಂಗೆ ಅನಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಯಾಕೋ ಒಂಥರ ತುಂಬ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೆ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಯಾವ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಕ್ರೇಜಿ ಕ್ರೇಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಡೆದಿದೆ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಏನೇನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಏನೇನು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿರೋ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಮಂಡೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಹೋಗಿ ಪ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಬೈಕ್ಸ್ದು ಕ್ರೇಜಿ ಕ್ರೇಜಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಜಾನ್ ಇದೆ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಏನಿಲ್ಲ ಅಮೆಝಾನಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ತರಿಸಿದೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಒಂದು ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಇದೊಂದೇನೋ ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಬಿಲ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅದಾದಮೇಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಟೈಟಲ್ ನೋಡಿರ್ತೀರ ನೀವೇ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ವ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ವ್ಯೂಸ್ ಏನು ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಆಲ್ಕೋಲಿತಮ್ಮು ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸು ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆಂಗಿದೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಏನೇನು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಇದನ್ನು <clears throat> ಬಿಲ್ಲಿದೆ ಗೆಸ್ ವಾಟ್ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಉಲಾನ್ಜಿ ಅವ್ರದು ಸೇಮ್ ಅದೇ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಬಂದು ಬೇರೆದು ಸೊ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಲೇಟನಕ್ಕೆ ನನಗೂ ನೋಡೋ ಆಸೆ ಇದೆ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗೋಗಿದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ನೋಡಬೇಕು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಇದು ಜೆ ಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಬಟ್ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಜೆ ಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಜೆ ಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲ three sixty degree J mount ಇದು ಬಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಜೆ ಮೌಂಟ್ ಬಂದು ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಯು ಕಾಂಟ್ ರೊಟೇಟ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬಟ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದೇ ಇಸ್ಕಿ ತಿರುಗು ಹಾಂ ನೋಡಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಆವಾಗ ಬಟ್ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಹಂಗೆ ಇರಬೇಕು ವೀಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ಅದು ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿಬಿಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಸೊ ಮೌಂಟ್ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡೋಣ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಮ್ ಐ ಒಂದು ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೊದಲೊಂದಿತ್ತು ಅದು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನೀವು ನೋಡಿರಬೇಕು ಜನ್ವರಿ ಒಂದು ರೈಡ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆಗುಂಬೆಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಖಾಲಿ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಸೊ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಎರಡು ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಓ ನಂತ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸೈಕ್ ಆಗಿದೆ ಫುಲ್ ಟು ಫುಲ್ ಸೈಕ್ ಆಗೋಯ್ತು ಸೊ ಈಗ ಹೊಸದು ಇನ್ನೊಂದು ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಎಮ್ ಐ ಅವರು ಹೊಸದು ವರ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಈಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಬಂದಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಹಳೇದು ಇತ್ತು ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡ ಇದನ್ನೇ ತಗೋಬಿಡೋಣ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಸೊ ಇದನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಟಿಡಿಂಗ್ ಟಿಡಿಂಗ್ ಟಿಡಿಂಗ್ ಟಿಡಿಂಗ್ ಆಚೆನೇ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಎಮ್ ಐ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ವಾಹ್ ಕ್ರೇಜಿ ಗುರು ಸಕಲ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕು ನಾನು ಹಳೇದು ಮೊದಲೊಂದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಡಬ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅದು ಯಾವುದೋ ನೆನಪೇ ಇಲ್ಲ ಗುರು ಬಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿತ್ತು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಓಫ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಫೋನ್ ಥರನೇ ಇದೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟು ಸೊ ಏಯ್ಟೀನ್ ವಾಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ತುಂಬ ಕ್ರೇಜಿಯಾಗಿದೆ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಗೋಪ್ರೋ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಫೋನ್ಗೆಲ್ಲ ನನಗೇನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಫೋನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಪವರ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಅಂತೇನೋ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದು ಗೋಪ್ರೋಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಮಾನ್ಸೂನ್ ರೈಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಆ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಏನಪ್ಪ ಇದು ನಾನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಯಾವ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲ ಓ ಮೌಂಟ್ಸು ಈ ಮೌಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೊಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸೊ ಒಂದೇ ಡಿರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿರೋ ಮೌಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಸೊ ಮೌಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಮೆಟಿಂದ ತುಂಬ ಹೈಟಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಫೇಸ್ಗೆ ಅಡ್ಡ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಸೊ ಇರಲಿ ಅಂತ ತೊಗೊಬಿಟ್ಟೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿನೇ ಆಯಿತು ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿನ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಗುರು ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರಿತಾ ಇದೆ ಎರಡು ಮೌಂಟು ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕಿವೆಲ್ಲ ಲೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಲೈಕ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು ಬೇಜಾರಾಗೋಗುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಐವತ್ತು ನೂರು ಅಷ್ಟೇ ಲೈಕ್ಸು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಲೈಕ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಹಂಗೆ ಹೊಡೆದು ಹೋಗ್ರಿ ಬೇಜಾರಾಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಬೇಜಾರಾಗಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಇರೋರು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಹಂಗೆ ನೋಡಿರಿ ಮುಡ್ದೋಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಭಯ ಯಾಕಂದರೆ ನಂದು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸಖತ್ ಕ್ರೇಜಿಯಾಗಿದೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಸೊ ಅಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ತಡೆಯುತ್ತಾ ಇದು ಆ ಥರ ರಗಡಾಗಿದೆ ಫುಲ್ಲು ಫುಲ್ ಟು ಫುಲ್ ರಗಡು ಕ್ರೇಜಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೋಲೋ ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾಲರ್ ಇಲ್ಲ ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ರೇಜಿಯಾಗಿದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತರಿಸಿರೋದು ಒಂದು ಮೌಂಟು ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಬಂದು ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ವ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ವ್ಯೂಸ್ ಅದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಸೇರಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಡ್ರೆ ವ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನೆನೋ ಮುನ್ನೆನೋ ನೋಡಿದೆ ಫುಲ್ ಸೈಕ್ ಆಗೋಯ್ತು ನನಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ವ್ಯೂಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಇದುವರೆಗೂ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಂತ ಸೊ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ವ್ಯೂಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಬನ್ನಿ ಬರೋಣ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದೆ ಚಾನಲ್ದು ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಬಂದು ನಾನು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿರೋ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮುಂಚೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬಂದು ಈ ಥರ ಇದೆ ಸೊ ವ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವ್ಯೂಸ್ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸದ್ಯ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ದಿನ ರೀಸೆಂಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಏಯ್ಟಿ ಒನ್ ಕೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ oh crazy bro crazy crazy not bad so total ಆಗಿ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಒನ್ ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ನೋಡ್ರದಾ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಒಂಬತ್ತು ವ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಿಂದನೇ ಸೊ ನೀವಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ವ್ಯೂಸ್ ಇಷ್ಟು ಇದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರೀಚು ಒಂದು ರೇಂಜ್ಗೆ ಆಗಿದೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟು ಆಡಿಯನ್ಸು ನನಗೆ ಡೌಟು ನನ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿರು ನೋಡ್ತಾವ್ರು ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಡೌಟು ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ನೋಡಿರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಜನ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಹೊಡೆದಿರೋದು ಅದೇನಕ್ಕೆ ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿರು ನೋಡ್ತಾ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅದೊಂಚೂರು ಡೌಟಲ್ಲಿದೆ ನನಗೆ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗೋಣ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ ಸೊ ಮಾನಿಟೈಸನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಇವಾಗಲೇ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಏನಾದರೂ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ನೋಡೋದಲ್ಲ ಒನ್ ಕೆ ವ್ಯೂಸ್ ಥೂ ಒನ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗುರು ನನಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ವ್ಯೂಸ್ ಹೊಡೆದಿರೋದು ಸೊ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ವ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಟಕ ಟಕ ಟಕ ಟಕ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಮೇಲೆ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ವೀಡಿಯೋಗೆ ಸಾವಿರ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಹಾಕಿರೋ ಏತರ ವೀಡಿಯೋ ಸಾವಿರದ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹಂಗೇನೆ ಹಾಕಿದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯೂಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಫುಲ್ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನೋಡೋಣ ಏನೇನು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಗಳಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರೇಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇಡ ಬಿಡಿ ಅವೆಲ್ಲ ಈಗ ಏನಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ವೀಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂಚೂರು ಹಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಇದ್ದಾನೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಿಮಗೂ ನನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮೋಷನ್ ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನಂತೂ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆದಷ್ಟು ಕಡೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಸಿಲ್ಲ ಒಂದು ರೇಂಜಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಾಯ್ ಮನೇಲಿದ್ದೀವಿ ಸೇಫಾಗಿದ್ದೀವಿ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹಾಕ್ಸಿಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊತೀನಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊತೀನಿ ಬಟ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹುಷಾರಾಗಿ ಮನೇಲಿದ್ದೀನಿ ಬಾಯ್